Saya mula berkhidmat di Masika kira-kira 23 tahun yang lalu ketika itu pengarahnya Zainul Fakir. Masa itu saya di Utusan Malaysia. Saya diminta oleh uh, pengarang Utusan Malaysia ketika itu uh, Haji Hamzah Siddiq supaya melakukan diri dengan Zainul Fakir. Dan di Masika ketika itu saya diarahkan untuk mencari berita-berita menarik yang berbentuk human interest. Dan saya diminta oleh uh, Zainal Fakir untuk pergi ke Kuala Lipis untuk menulis tentang Bigfoot. Ketika itu heboh tentang Bigfoot muncul di Kuala Lipis. Saya diarahkan oleh Zainal Fakir supaya menjejak Bigfoot itu di hutan Kuala Lipis. Jadi saya pergi ke hutan Kuala Lipis di tempat yang uh, dikhabarkan uh, telah munculnya uh, suatu hawan yang besar yang seperti gergasi dan berbentuk seperti digambarkan uh, sebagai Bigfoot itu dan kami dibawa melihat ah, kawasan pokok-pokok tapak-tapak dan menyusui sungai-sungai di tepi-tepi situ untuk mengetahui ah, ah, kebenarannya adakah benar Bigfoot itu wujud jadi cerita-cerita Mastika yang kami tulis adalah berdasarkan pengalaman sebenar yang dialami oleh wartawan seperti saya, Zulkarnain, Aziza, Karunisa dan Helmi dan Aninah Janang misalnya adalah pengalaman yang reality yang kami alami sendiri dan kami lihat sendiri, kami jejak kismi dan tidak ada cerita-cerita itu hanya rekaan, tidak ada. Semua cerita-cerita yang kami tulis adalah kisah yang benar dan bukan kisah fantasi.